হাঁচিছোঁ তোমাৰে নামতে মই সপোন দেখিছোঁ তুমিও নজনাকো বৰষাৰে চেঁচাটো পাল তুমি আঘোণৰে পচোৱা তুমি আঘোণৰে ভৰা ধাননি তুমি বহাগৰে বৈ যোৱা প্ৰেমৰে এখনি নৈ হ'ল